Пройшов вже рік спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже рік Збройні Сили України дають ворогу гідну відсіч, а 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка з самого початку створення веде тяжкі бої на передовій, на Донецькому напрямку, тримає лінію оборони і завдає противнику значних втрат. Ми, військовослужбовці ЗСУ, відчуваємо підтримку усього демократичного світу в боротьбі за нашу незалежність. Ми люди різного віку, різних професій. Але рік тому ми усі взяли до рук зброю і стали на захист наших сімей. Багато з нас повернулись для цього і за кордону та стали піхотинцями, артилеристами, зв'язківцями, бойовими медиками. Ми на своїй землі, тому обов'язково переможемо. Польща один із наших провідних союзників в боротьбі з агресією імперської Росії. Ми відчуваємо сильну підтримку від президента Польщі та польських державних структур. Українські військові постійно проходять вишколи у Польщі. Лише нещодавно з такого вишколу повернулася група наших бойових медиків. Польські громадські організації підтримують українських біженців, а волонтери з перших днів війни допомагають забезпечувати наші підрозділи. Наша бригада також отримувала від дружніх польських фондів медичні аптечки та радіотехніки. Нещодавно ми дізналися, що об'єднання українців у Польщі та фонд Юнайтерс в річницю смерті покровителя нашої бригади, генерал Хорунжого Марка Безручка, відкрили збір коштів на підтримку нашої бригади необхідним технічним оснащенням. Ми знаємо, що обидві організації вже внесли вагомий внесок допомоги Україні протягом року. Дорогі українці та поляки, щиро вітаємо вашу ініціативу і надіємось на плідну співпрацю. Закликаємо громадськість у Польщі підтримати акцію. Дякуємо вам.